الدولة هالدولة والله محل محل المي هذا طفي بداية العالم يعني بدها بنزين لتطلع بدها ميزوت لتطلع ما في ما في الدفاع المدني ما عنده كيف كسخ هالدولة ما في شيء لشو دولة لشو شو بدنا بالدولة هيدا الصهريج عم من دفاع مدني هيدا واحد ما في مي مي ما فيه حرمونا كل شيء الدفاع المدني عم يشتغل ويعطيه العافيه بس منو قدران ما عنده ما معه ما معه في سيارتين ما غيره الناس عم تركض ظهر بعض البعض والناس عم تهرب من البيوت يعني لا الشعب قادر يشتغل شيء ولا الدولة فاتت في طيارتين عم يشتغلوا اشتغلوا بالاول شيء بالقطلي بالابيات امبارح واليوم اجوا الصبح لهون واش فيني طفوا وصلت على الرويمه احترت الرويمه البستين وأتعطى سوريا حرف الهواء أم سليمان عكوم عكوم سوريا يعني وهلاني رايحة صب جو الحشيش ما بعرف وين بتوصل حرش مثل هذا غوبي العالم بتحافظ عليه بترقد عليه ولا بتشعله بتلهبه ثلاث حيوانات بهالارض قديش روحت الطيور قديش تهجرت هلا ده كان في هون الاف الطيور تهجرت الحيوانات اللي مفيده للطبيعه روحت الاشجار تنقي الطبيعه روحي المعزه اللي كانت عم تنقي الشجر تنظفه وروح فطس المعزه العالم تهجرت من بيوتها آه. املاك العامه كلها روحت هباء منسوره ما ضلش نحن من الفرتون وعندنا معزه وقعدينها الحمد لله ما ما فينا طلعنا الا شوي من المعزه ولا الخيام وكل اغراضنا ما ضل عندنا شوي الحمد لله. وهيدا آه، كمان انه لمين يعني كلنا بتعرفوا انتم يعني وضعنا زافت يعني ايش بدنا نشتغل. احنا كرامة الشجرة بيحترق ابني ما عندي مشكلة لأنه عايشين خلص يعني عرضنا الشجرات بس على طول مقصدي هيدي الحريقة اشتغل نعم. بيت حريقة ليكي هيدا الجبل كيف كيف مبلش ليكي حريقه هيدا كيف نحن طفيناه بيقولوا له مقل الباغل نحن بايدينا طفيناه هيك وكله بالبيات والعطل بيهني السبب الرئيسي للحرائق الحرائق بيرجعوا بيجرفوا الارض وبيضربوها بعد بعد ما تنحرق بيستصلحوه بيعمروا فيها يعني ما حرقه مره وتنتان والتليتة على طول عمري 50 عام صرت بعرف اكثر من 10 حرايق بهالمنطقه هي ودولي دولي مدير حطفت عندهم اكثر من هيك ما ضل معها مازوت وبنزين إيه، مين هن الزعامين اللي عندنا ملتقين بالتشكيل الحكومي من عم يقدروا يشكلوا حكومه ونهبوا البلد وسرقوا الاموال ومثل ما انك شايف يعني يعني هنا اللي سئل عنا بالبيت ما تم عنا شيء ابدا خالص كله له كله ما تم شيء ابدا كله له ما ضل شيء كفى